Xeyrxah Odunçu Eston nağılı Bir gün bir odunçu meşiyə yollandı. Odunçu necə olar ki? Nahar çantası çiynində, baltası belində. Meşə də elə həmin meşə. Ağaclar, yamyaşıl otlar yerində, cürbəcür quşları göyündə. Ətirindən, təmiz havasından bihuş olur, talasında dincəlirsən. Qərəz bu odunçu o meşəyə gəldi. Sağa sola boylanıb hər şeyi yerində gördü və sizcə neynədi? Üz-göz turşutmayın. Odunçu neyliyəsidir? Əlbəttə, odun qırasıdır. Demək, odunçu bir də baxdı ki, qarşısında bir toz ağacı var. Elə baltasını yuxarı qaldırmaq istəyəndə toz ağacı dil açıb dedi: "Mənə rəhmin gəlsin. Cavanam, körpə balalarım var. Ölsəm nə günə qalarlar? Odunçu toz ağacının dil açıb danışmağına məətəl qaldı. Fikirləşdi ki, yəqin bu sehirli ağacdır. Kəsərəm, ziyan görərəm. Odunçu toz ağacına dəymədi. Yaxınlaşıb ondan biraz aralıdakı qızıl ağacı kəsmək istədi. Qızıl ağac gözünün yaşını axıda-axıda dedi, Mənim nə günahım var? Görürsən ki, südümlə kiçik meşə cücülərini bəsləyirəm. Onlar bir gündə ac yaşamazlar. Odunçu qızlağacın da dil açıb danışmağına mat qaldı. Fikirləşdi ki, yəqin sehirli meşəyə gəlib çıxıb. Odunçu qızlağaca da dəymədi. Yaxınlığındakı gilas ağacına üst tutdu. Elə baltasını qaldırmaq istəyəndə gilas ağacı yalvarmağa başladı. Təzəcə çiçəyi açmışam. Bu çiçəklərin həvəsinə quşlar budaqlarıma qonub nəğmə oxuyurlar. Məni kəssən, uçub gedəcəklər. Meşədəkilər bir də onların gözəl nəğmələrini eşitməyəcəklər. Odunçu gilas ağacına da dəymədi. Yaxınlaşıb quşarmudu ağacını kəsmək istədi. Təhlükəni duyan quşarmudu ağacı haray həşir qaldırdı. Dayan, əl saxla. Payızda, qışda quşlar mənim meyvələrimlə dolanırlar. Onları acından qırmaq mı istəyirsən? Odunçu quşarmudu ağacına da dəymədi. Yaxınlaşıb palıd ağacını kəsmək istədi. Palıd ağacı baltanı görən kimi qorxudan tir-tir əsdi. Mənə yazığın gəlsin. İndi-indi güclənirəm. Heç qozalarım yetişməyib. Onları məhv eləsən, palıd meşəsinin kökü kəsilər. Bunu eşidən odunçu palıd ağacına da dəymədi. Yaxınlaşıb şam ağacını kəsmək istədi. Şam ağacı baltanı görəndə zülüm-zülüm ağladı. Mənə necə qıyırsan? İnsanlar bütün fəsillərdə yaşıllığımdan zövq alırlar. Odunçu şam ağacına da dəymədi. Axırda bir daşın üstündə oturub öz-özünə dedi. Pah, həyatda nə cür möcüzələr varmış. Sən demə, bütün ağaclar danışa bilirmiş. Hansını kəsmək istəyirəm, göz yaşı tökür, imdad diləyir. Mənim də ürəyim daşdan deyil ki, o saat yumşalıram. Amma evə əlboş da gedə bilmərəm axı. Arvad nə deyər?' Elə bu vaxt meşənin qalınlığından, əyninə qoz ağacının qabığından köynək, küknar qabığından kürk geymiş, başına göbələk papaq qoymuş, saç-saqqallı ağ bir qoca çıxdı. Qoca odunçudan soruşdu, nə olub, niyə dilxorsan? Odunçu dedi, dilxor olmayım, neyniyim? Gəldim ki, odun qırım, aparım bazarda satım, uşaqlara pal-paltar azuqə alım. Ağacların hamısı dil açdı, rəhim dilədi. Heç birini kəsə bilmədim. Qoca odunçunu xeyirxah nəzərlərlə süzüb dedi, mən bu meşədəki canlıların atasıyam. Çox sağ ol ki, rəhmə gəlib övladlarıma dəyməmisən. Bunun əvəzində səni xoşbəxt eləyərəm. Sonra qoca odunçuya bir sehirli çubuq verib dedi, bunu göz bəbəyin kimi qoru. Nə arzulasan, övladlarım yerinə yetirəcək. Amma gərək sən də kömək eləyəsən, işsiz gücsüz durmayasan, yoxsa çubuğun sehri azalar. Qoca bunu deyən kimi yox oldu. Odunçu sehirli çubuğu götürüb evə gəldi. Həyətdəki köhnə ambarı görəndə ürəyindən keçdi ki, onu təzələsin.'' sehirli çubuğu qarışqa yuvasının üstündə üç dəfə fırladıb dedi, mənə həyətdə təzə ambar tikin. Qolunu çırmayıb özü də işə başladı. Bir də gördü ki, həyətdə təzə ambar tikilib. Sevindiyindən bilmədi neynəsin. Sən demə, qocanın söylədikləri doğru imiş. Hə, o gündən odunçu artıq yemək dərdi çəkmədi. Nə istədi? bir göz qırpımında soba bişirdi. Xətirindən şirin şey keçdi, arıların topladığı ətirli bal süfrədə hazır oldu. Hələ bu harasıdır? Hörümçəklər parçasını toxudu, köstəbəylər yerini şumladı, qarışqalar payızda məhsulunu yığdı. Amma bir şey var ki, gərək işi özü başlaya, işdən əlini soyutmayaydı. Sehrli çubuğun sahibi həm çox, həm də firavan yaşadı. Çünki heç vaxt artıq tamaqlıq eləmədi. Yaşamaq üçün nə lazımsa ona arzuladı. O, ölümündən qabaq övladlarını başına yığdı, qocanın əmanətini, sehrli çubuğu onlara verib vəsiyyət elədi ki, gözü tox olun, həddinizi aşmayın, həmişə bir əliniz işdə olsun, yoxsa çubuğun sehri azalar, xoşbəxtliyiniz bədbəxtliyə çevrilər.